El demo estamos eu, el damo vi eu, el demo vi oh, el demo vi eu, ah, el demo vi eu, el demo vi el demo vi oh, el demo vi eu, ah. Ya son las 10, se lo otra vez, la cara mal hecha Me pesan los pies, me duele la sien, vete de revés Estoy en la brecha, machacado Pero en busca de dinero a dos 200 mil kilómetros sin freno Estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien, ah, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos GM, quieren tirar y no lo ven, quieren de a mí, si yo lo vi, pero nadie no se mueve, calling me, rolling with sillón del living Por ahí, flash al beef Él se come la movie No, no, no Deme mi dinero, deme lo que suelto Bombos, moto Los jefes se creyeron que los entendieron y No, no, no, no Ellos no entendieron que mal invirtieron Ay mami Sabes que fuimos nos los que pusieron en Ari, Shari Perdón si mal me porto, no soy lo que quería A veces me transformo y no sigo las vías me jodías Que en esta vida todo no es como lo querría Pero yo lo doy todo, dando hasta la vida Con ellos codo a codo, esto sí es una familia Fría mía, qué linda vida Me toca besos todos los días Se rompen unos y es de María Tapa con nubo en oh, moría Y si te lo juro todo es muy real Ya muchos dudos de lo que tiran Curto en lo mío, locura y gira Futuro oscuro, muerto bien duro con neumonía Una mente fría, si el está caliente todo me motiva no muy frecuente Pero reía y me abducía a otro portal, a otra vida No me importa lo que me digan, sigo traca en esta vida Me, quedo metido en la mía Se agranda toda la fría y vibra buena energía Porque estamos oh, bien, Si ni me ves, rápido llegué Si barri Ali, me enclaro que De uno a la vez, como lo bajé Me quieren variar, pero no me ven Está todo oscuro, será por mi test Camuflaje puro, lo mato de a tres Se hacen los rudos y corren como res y solo que pudo hasta que lo alcancé y lo mate, come y bate, jaque mate Mal pensaste reía, duro, no creíste Te burlaste y quedaste como flor de pelotudo Traca calcho, cortamos este fin de Dando en el cantero hasta diciembre rinde Sabes bien, somos los que nunca se rinden Lo y el 10 mi dedo a los pocos miles Ya no da ni miedo todos esos giles Que si se rieron de mi estilo libre Pero la plasmo arma de alto libre Con tic tac y estar mal imposible Estamos bien, estamos bien, estamos bien